barengan loro ati mani ku jiwa mani ambi wong hangsun walasi kemuliaan tangis mani Sampai kentekan suara sampai kentekan suara riko ngerti kalau bicara